თუ თავისუფლების სიმბოლოს გაქრობა დასაშვებია, რატომ არ შეიძლება თბილისის სიმბოლოს გაქრეს? თან სულ რაღაც 15 წამით. ქართლის დედის გაუჩინარების იდეა ილუზიონისტ გია ფარადაშვილს დიდი ხანია აწუხებს და ი როგორც იქნა მაგიურ პროექტზე მუშაობა დაიწყო. აი ამ ადგილას სადაც მე ახლა ვდგევარ, აქ აღიმართება 40 მეტრიანი რკინის столბი. ამ ბოძზე დამაგრებული იქნება ვერცხლისფერი დიდი დიდი ფარდა. და აი თქვენ ხედავთ აქ არის განათება რომელიც ანათებს ქართლის დედას ღამე მაგრამ მე მინდა არ არის ეს საკმარისი მე მინდა აქ რომ დავამატო კიდევ რამოდენიმე ლამპიონი იმიტომ რომ ყველა კუთხე მინდა როდო დაინახოს, რომ ეს სადღაც მარტის ბოლოს ან 1 აპრილს თუ როგორ ხრება ქართლის დედა. ამ დროს ჩამოვა ვერცხლისფერი ფარდა და ის რომ აიწევა 15 წამი აბსოლუტურად აი თბილისის მაყურებლები ვერ დაინახავენ თუ სადადგას ქართლის დედა. აი რასქია გაკრება ყველა უდაბნო. აი რო როგორ ხრება გიორგი და აი როგორც აეს ჯოხი. აი ეს არის ჩეულებრივი რკინის ჯოხი. ერთი წამი და ის უკვე აღარ არის და გიორგი გთხოვთ ერთი წამი რა. თქვენ ალბათ გაინტერესებთ ყოველთვის რომ აი რაღაცა რო ხრება სად ჩდება. ჩაიწიეთ თუ შეიძლება თქვენი სვიტრი დიახ. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი მოძრაობა ესეთი გიორგი და უბრალოდ აი ესეთი კიდევ ერთი მძრაობა, მეორე მძრაობა და აი ეს ჯოხი, რომელიც გაქრა, არის საქა. აი ესე გავაკეთოთ ჩვენ. თუმცა როგორ მასშტაბურადაც არ უნდა ჩანდეს 30 მეტრიანი ქანდაკების გაქრობა, ილუზიონიზმში ყველაზე რთული მაინც ხელის პლასტიკის მიღწევაა. ასეთი ტექნიკის დახვეწა წლების ჭირდება. შედეგად კი ილუზიონისტისათვის მსოფლიოს ყველა კაზინოს კარი იგედება და ყველა სათამაშო დაწესებულებაში მათზე დოსიე იქნება. საერთაშორისო კაზინოში ჩვენ კომპიუტერში ვზივართ სხვა სხვადასხვა პროფილით. მაგალითად, ჩვენი ნახვა თუნდა ჩვენ ვიყურებენ უთმოთ ულაშებში, სათვალეებში როგორ ვიქნებით, წვერებში როგორ ვიქნებით, სხვადასხვა გრიმებში როგორ ვიქნებით ეს ყველაფერი სურათები უკვე აქ მზად ვარიგებთ ჩვეულებრივად კარტებს აქ არის 3000-იანი მე კი მაქ 3 ტუზი და ჩემო წინააღმდეგეს 3 კაროლი შანსი არ აღარავს აი თქვენ ხედავთ თუ რატომ არ შეიძლება ილუზიონისტის შეშובה კაზინოში? და ამ ფიშკას ყველა ხედავთ. ესე იგი, ჩვენ აი აქედან რო გადავაგდოთ მარცხენა ხერში სინამდვილეში, მე ის ამაკ ჯიმ ბეში, აი ესეთი რაღაცა. ადამიანი, რომელსაც ასეთი манипуляციების ჩატარება შეუძლია, არა მარტო კაზინოსთვის ასახიფათო. რომ არა ილუზიონისტებს შორის არსებული დაუწერელი კანონი, მათი გამოჩენა ნებისმიერი სავაჭრო ობიექტისთვისაც ავის მომასავებელი იქნებოდა. ეს არის ჩემი მოსავლე. ჩემი ვასილი. ო, რა პატარა იყო და რამ ხელა გაიზარდა. ა? გასწოს ვასიკო. ხო, აი ეს სასაულები, მოდი შევიდეთ და აი გია და მისი საუკეთესო მოსწავლე ვასილ კისიევი თავისი შესაძლებლობების დემონსტრირება სუპერმარკეტ გუდვილში ახდენენ. ილუზიის მსხვერპლი ამჯერად მომხმარებელია, რადგან ვასო ცოტა ხნით მარკეტის დაცვაში იწყებს მუშაობას. შემოწმებული მყიდველის ჯიბეში კი მოულოდნელად შოკოლადის ფილა ჩნდება. ეს რა არის? მე არ ამიღია ეს. აბა რა. გუტაც რა ვთქვა ბატონო, მე არ ვიცი. ეს რა არის? ეს რა არის? როგორ გეკადნა? რა? რა, გიბალა. ეს რა? რა? ეს არაფერი არა რა. რაც შეეხება დაუწერელ კანონს, ილუზიონიზმი და კრიმინალი შეუთავსებელია. ფოკუსი ხომ ტყილიც კი არაა. ის უბრალოდ ილუზიაა, რომელში გახვევაც ყველა სურს, რადგან დარწმუნებულნი არიან, რომ ეს შოუა და განზრახვა მხოლოდ კეთილია. ხა შეიძლება ესეთი რაღაც აიღო, უცებ გააქრო. და აღარ არის. მაგრამ ეს ბოროტად არ უნდა გამოიყენოს ილუზიონისტა, ეს უკვე არის კრიმინალიზმი. და ეს არ არის უკვე ილუზიონისტი. რა ვუმბობთ ასე? ამასობაში უსაქმოდ არც გია ფარადაშვილია. ნივთების გაქრობასთან ერთად ფოკუსის ხელოვნება გრავიტაციის კანონის დარღვევის ილუზიასაც გულისხმობს. ფრინავი ჯოხი ახალი არაა, მაგრამ როცა არელი შეიძლება შეგეშინდეს კიდეც. აა თქო არა არა ამას ამას ნუ აქცევთ ყურადღებას მე უბრალოდ მაინტერესებს რომელია კაი დასალევი გააკეთეთ ხელი ესე ეხლა ჩაუშვით ხელი და ძალიან დიდი მადლობა იმიტომ რომ მე თქვენ მოხსენით საათი ეს თქვენი საათი იყო ვერ გავიგე საქართველოსთან 10 წლიანი გაუჩინარების დროს გია ფარადაშვილმა თავისი შესაძლებლობების დემონსტრირება უამრავ ქვეყანაში მოახერხა. გასროლების დროს დევიდ კოპერფილდიც გაიცნო და იმის შემდეგ მსოფლიოს მთავარი გამქრობის საქართველოსში ჩამოყვანაზე უწნებობს. მე ძალიან დიდი სურვილი მაგრო დევიდ კოპერფილდი რო ჩამოვიყვანო თბილისში. თუ დამეხმარება რომელიმე ბანკი, მაინც ჩემი პროფილია და მაინც მეჯიკია და მე თვითონ ილუზიონისტი ვარ. და ძალიან მინდა რომ აი თბილისში რო ჩამოვა ერთად მივიღოთ მონაწილეობა რომ ერთი ორი ფოკუსი მაგალითად მეც რო გავუკეთო სენაზე რა შეიძლება რომ გააქროს საქართველოს ჩემი სიდედრი კოპერფილთან მეგობრობის მიუხედავად მისი რამდენიმე ფოკუსის გაშიფრაზე გია მაინც დავითანხმეთ როგორ აკეთებს ხერხი ჭრას. იმდენად ელასტიურია თვითონ თერიდი, რომ ის იხრება გიდაში აი ესე ფეხები ჩადის და ჩოვლებრები მეორე ფეხები რომელიც მეორე ადამიანის ის უკვე მაგიდის ფეხში ის პირიქით თავია ქვევი და ფეხებია გზევით. რაც ამას უკან ფარდები უკიდია და რაც ამას განათებებია, იქ შეიძლება თქვენს რომ მიღმხვიდეთ ხომ აერში ახვიდეთ ისეთ რაღაცას გაიკეთეთ და თქვენს არ არ არ გამოშლებით ეს ირეკლავს ყველანაირ ძაფებს ყველანაირ რკინებს ყველანაირ პლასმასის ესეთ ტრუბებს და ეფექტს ტოვებს ძალიან დიდს 1 კიდევ ერთი ცნობილი ფოკუსი, რომელიც ილუზიონიზმის კლასიკოს ჰარი გუდინის ეკუთვნის. გუდინის ჯაჭვების მეფეს უწოდებდნენ. უნიკალური პლასტიურობისა და ანატომიის უბადლო ცოდნის წყალობით იგი ნებისმიერი ბორკილიდან გათავისუფლებას ახერხებდა, როგორც ირკვევა ბევრი რამ საგანგებოდ შექმნილ რეკვიზიტზე ყოფილა დამოკიდებული. აქ უკვე რა ხდება მე ახლა მე ძალიან ჩქარა ერთი ფენა ამ ვიზროდან გადმოგადმოდი საერთოდ ფართოვდება ბუნებრივად და აქ უკვე მეჩევატებ ხელს ფარადაშვილების სახლში ყველაფერი ფოკუსითაა გაჯერებული. აქ შემოსულ ადამიანს ძნელია სურვილი არ გაგიჩნდეს რაიმე მსგავსი თვითონაც გააკეთო. ილუზიონიზმში როგორც ამობენ, ტყუილი არ უნდა იყოს. თავარია ხელის პლასტიკური მოძრაობა, რა თქმა უნდა, ძალზედ მნიშვნელოვანი დეტალია თავად რეკვიზიტი. და ჩვეულებრივი ტომარა, რომელიც არაფერია. და მე მაშინ მოვათავსებ სამ ასევე სრულიად ჩვეულებრივ კარტს. 1 2 3. ახლა კი სასწაული სპეციალურად დროების მაყურებლისთვის. როგორც თქვა მეგია ფარადაშვილი სასწაულზე ცოტი მოსწავლეები ხდებით. მაგრამ აი კარტი როგორც შეს მაინც უნებრივია რომ ილუზიონისტობის სურვილი მაგიის მაგისტრის მეუღლეს ირა ბელოზუროვასაც გაუჩნდა. იგი უკვე დიდი ხანია გიას ასისტენტია. როცა უკვე სცენაზე დამედგა გვერდზე და იმდენად ეფექტურია რინკა სცენაზე, მე მივხვდი რომ მისგან გამოვა ძალიან კარგი, არამხოლოდ დამხმარე, არამედ დამოუკიდებელი ილუზიონისტიც, ანუ ილუზიონისტკა. სოფლარი ტრადიციის დარღვას არ აპირებს და 6 თვის ნიკუშასაც ჯადოსტურ მომავალს უმზადებს. როცა ჩემი ნიკუშა იქნება 4 წლის დაიმახსოვრეთ. ის იქნება პირველი ილუზიონისტი უკვე, ყველაზე პატარა პირველი ილუზიონისტი სოფლიოში. ილუზია უკვე დიდი ხანია შემოქმედებად იქცა. თავარი სიახლე, რომელიც გიაფარადაშუმა უცხოეთში მოღვაწეობისას შექმნა, უნიკალური შუქების თეატრია. ტექნოლოგიაზე, რომლითაც ფარადაშვილის პერსონაჟები ჩდებიან და მოძრაობენ, სოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ყველაფერი ეკეთება შუქებით, ლაზერით და black light-ით. თვითეული თოჯინა, რასაც თქვენ უყურებთ, 2 მეტრზე მეტია. არ გეგონოთ რომ აქ არის ზაფი ან რაღაცა ძუები. ეს არის ყველაფერი გაკაშკაშებული შუქით და ამ დროს მე ვდგევარ ამ თოჯინის უკან, მე არჩან ვარ და ხელებით მუშაობ და კონტაქტებს ვუტყავ და ინთება თვითონ შუქები და წარმოიქმნება ესეთი ახალი თეატრი. როცა სიუჟეტს პროფესიონალ ილუზიონისტი აკეთებს ყურადღების მოდუნება ერთი წამითაც არ შეიძლება. თორემ გადასაღებ მოედანზე ისე შეიძლება რაღაც დაკარგო, რომ ვერც მიხვდე. ისე როგორ წახვალ რომ მე არ მოგცე თქვენი საათი, საათი რომელიც მე თქვენ მოგცენ. გაცრავად ეს თქვე და მე გემშვიდობები. უბრალოდ ხელის ტექნიკა და არავითარი ტყუილი. და კიდევ კარგი რომ ილუზიონისტებს შორის არსებობს ეს დალოცვილი და უწერელი კანონი. არ სამოგიეროთ. არჩიბიდან და არ შევხსნით. კარგად იქნება. სანამ მიერ დამიკარგოთ. კარგად. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საქართველოს გარკვეული თვალსაზრისით უფრო ბლოკირებული აღმოჩნდა ვიდრე სოციალური